mekaar gesels oor die baie baie belangrike saak meen ek dat die inhoud van al Israëlse feeste radikale nuwe inhoud kry. Paasfees en Pinksterdag. Paasfees word nou Jesus se fees, Pinksterdag word nou die dag van die Heilige Gees. En ons het gesien dat die Heilige Gees aan alle Christene gegee word, almal wat sê Jesus is die Here, het die Gees. Dis 'n ander gesprek of jy gehoorsaam is aan die Gees uh, of die vrug van die Gees in Galasiërs 5 se taal, die volle vervulling van die Gees in Efesiërs 5 se taal uh, 'n uh, realiteit is, maar dit vra gehoorsaamheid aan sy leiding. Ons staan stil by Handelinge 2 en by die Jerusalem gemeente wat tot stand kom. Na Petrus se preek op Pinksterdag Handelinge 2 waar hy sê die eindtyd het aangebreek. Uh, so sal dit in die laaste dae wees, Handelinge 2:17. In die laaste dae sal ek my gees uitgiet op alle mense. So hier het ons 'n baie belangrike Nuwe Testamentiese merker vir wanneer die eindtyd aanbreek. Sjoe, gedoorie waar mense maak daarom van die eindtyd 'n uh, drogspel. Baie ouens dink eindtyd gebeur hier en ek vra altyd vir mense wat so behep is oor die eindtyd. Het julle al die Nuwe Testament gelees? Die Nuwe Testament sê onder andere Handelinge 2:17 in hierdie laaste dae in hierdie eindtyd in hierdie laaste van die dae op aarde sal my gees uitgegiet word. So die eindtyd word nie in die eerste plek ingelei deur slegte gebeure nie, maar deur Pinksterdag. 'n eh, Paasfees en Pinkster uh Jesus se fees en die Gees se fees is die eindtyd wat begin met God se goeie nuus. En dan word die Gees uitgegiet by wyse van die aanhaling uit Joël hoofstuk 2. Ek sal my Gees uitstort op alle mense. Presies wat ons vir mekaar sê. Die Gees is nou op almal wat glo. Seuns en dogters is nou profete, jong mense sien gesigte en ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie tyd my gees uitstort en daar sal tekens wees ensovoorts. So hier word Joël waar gemaak, die profeet Joël se woorde. En ach, ek ek moet dit mos gou maar weer sê. Maar ehm um, dalk het jy agtergekom soms so 'n interessantheid dat die Nuwe Testament weggedoen het met ouderdom. Die Ou Testament maak nog gewag van hoe oud mense geword het en hoe lank hulle geleef het. Maar in die Nuwe Testament is ouderdom vir alle praktiese doeleindes weg. Nie heeltemal nie, maar prakties weg. Jy het daar in Lukas 2 daarom nou die aanduiding van Simeon en Anna. Maar dis van die laaste gevalle omtrent waar mense se jare genoem word. Maar jy het tog een aanduiding wanneer die Heilige Gees jou as jonk of as oud beskou. Hy sê Jong mense, seuns en dogters sal profeteer en gesigte sien en ouer mense sal drome droom. So hier's my vraag. sien jy gesigte of droom jy drome? Dit sal bepaal in die Here se oë hoe oud is jy. En as jy niks sien nie, is jy dood. Skus. Maar ehm um, die punt is ernstig dat God se gees op jonk en op oud uitgegiet word. En ek gaan dit nou nie moet my nou nie ehm um, split hierop soos die jong mense sou sê nie. Maar ek sê altyd vir die dominees en die pastore, dis vir my verstommend, né, dat julle vir jong mense en vir ouer mense spesiale dominees het spesiale poste. Daar's 'n jeugleraar en dan is daar 'n leraar vir die senior lidmate. Iemand nou het af my gesê, hulle praat van die senior lidmate. Toe sê ek, "Wat is dit?" Maar skielik, dis 'n ander gesprek. Maar maar het jy ook al agtergekom daar's dominees en pastore vir ouer mense en jonger mense. Die interessante is die Heilige Gees word juis aan hulle gegee. Dis hierdie middelgroep wat ons oor bekommerd moet wees tussen die jong mense en die ou mense. Want as die Gees by jou is, is uh is jy wat jonk is en jy wat oud is, jy sy instrument. Daar bestaan nie in die Nuwe Testament iets soos dat jy aftree nie of dat jy nou oud word nie. Nou eendag en ek bedoel dit nie sarkasties nie, sê tannie vir my, jy weet ek's nou al 80. Ek sê tannie mooi so, maar daar's nie aftreë vir die Here nie. Of jy 10 is en of jy 80 is, selfe beginsels geld. Ehm um, die enigste aftreë teks wat ek maar in die Bybel ken, is Openbaring 14 wat sê as ons sterf, sal ons rus van ons werke. Dan het ons 'n aftreë pakket uit 'n ander wêreld uit. Maar as die Gees kom, is jy aan diens. Uh en as jy nou uitgespan het, span jou seile. Mag ek in die naam van die Here jou weer inspan en in diens kry. As Petrus klaar gepreek het op Pinksterdag. Uh hy sê in vers 36 van Handelinge 2: Die hele Israel moet vas en seker weet God het hierdie Jesus wat hulle gekruisig het, Christus en Here gemaak. Dit is Pinkster wanneer dit oor Christus gaan as die Gees kom, het ons vir mekaar gesê, begin die fees, die fokus op Jesus. God het hom uit die dood laat opstaan vers 32. Ons is getuies. Vers 33. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is die nuwe verhaal. As jy die wêreld wil verander, vertel 'n nuwe storie, sê Ivan Illich, die Oostenrykse filosoof. Hierdie is die nuwe narratief, die ware een wat die wêreld verander. Christus is opgewek, hy het gesterf, hy's opgewek, hy is die Messias, hy is die Christus. En die Gees wat beloof is, wat uh, vir ons voorberei het tot Pinksterdag, is nou uitgestort. En nou moet julle weet Nou moet Israel weet, nou moet almal weet, Christus is die Here. So wanneer die Gees kom, kom Jesus. En wanneer Jesus kom, kom die Gees en kom die fees en kom die herlewing. By die aanhoor hiervan Handelinge 2:37 sien mense diep geruk en gevra wat moet ons doen? En dan sê Paulus, ag Petrus, bekeer julle en laat julle doop in die naam van Jesus Christus en julle sonde sal vergewe word. En dit kom vir julle en julle kinders. Petrus is nie besig om hier 'n resep vir die doop voor te skryf, 'n prosedure nie. Hy probeer nie sê bekeer en dan doop en dan dit nie. Hy sê in elk geval dis vir julle en julle kinders. Dit is vir families bedoel. In die Nuwe Testament word families gedoop. Oikos, Handelinge 16, die oikos, die huisgesin van die tronkbewaarder. Die huisgesin van Lydia. God sluit mense almal, klein, groot, jonk, oud in sy nuwe familie in. Dis wat 'n oikos in die Grieks-Romeinse wêreld is. Almal. Dit is vir julle almal bedoel. En nou veg ons ons flou, is dit groot, is dit klein, is dit so bietjie water, is dit so baie water. Feit is, en ek moet dit maar sê, as Petrus hier nou 3000 mense doop in Jerusalem. As jy al in Jerusalem was, dis in die woestyn. Nou, daar's nie drinkwater, daar's nie damme van verdrinkwater nie. Daar is nie een plek waar Petrus 3000 mense in die water kan invat. Daar is nie soke plek in. So ek aanvaar dat Petrus net water op amal gegooi het, een biekie. Hulle so vorm toesluit sy 3000 mense in die cisternes of in die reinigingsbadden so ingejaag het. Daar was nie soke plek nie. En vervolgens weet ek echter wanneer Paulus mense doop, sê nou maar of wanneer die handelinge 8 die hofdienaar gedoop word. Waarschijnlijk is hy onderdompt is hy in die water ingesit. Maar hier is dit anderster, want die vroeë kerkie sien veg nie oor die teken nie. Ons veg oor die teken, is dit so 'n bietjie water of is dit so baie water? Is jy so klein of moet jy nou so groot wees? Interessant, die Nuwe Testament is nie daaroor skeer nie hulle geestelike spiere nie. Dis net die kerk. Baie mense sê dis volgorde, rangorde. Hier sien ons Petrus sê dis vir klein en groot bedoel. Ek weet in Jerusalem is daar ehm um, nie damme gewees waar jy 3000 mense kan deursit op daai dag nie. Maar wat ek wel weet, dit gaan oor die betekenis van die doop. En ek vra altyd vir ouens wat so stry oor die doop, vertel my die teologie wat die Nuwe Testament het of teologie, dan kan hulle nie. Dan sê ek, "Oké, okay, julle stry nou oor of 'n verkeerslig by wyse van spreuke is 'n groen lig. Eers groen is as hy so groot is of as of die groen die groen lig so groot is. Julle veg oor Is dit groen genoeg of is dit rooi genoeg oor die meganika? In die Nuwe Testament sê, is nie so ernstig nie. Nou ek kan nie help as ons nie die Nuwe Testament lees nie, geliefdes. My werk en my roeping en my lewe is die woord van God. En as ouens dit nie ernstig vat nie, kan ek niks daaraan doen nie. As jy ouens nou wil stry, weet wie se regste gedoop en die kleinste gedoop en die grootste gedoop en die meeste gedoop. Petrus sê laat julle doop, julle en julle kinders. Ek lees huisgesinne word gedoop. Ek hoef nie daaroor te beklei nie. Dit staan in die tekste. Maar ek sien ook dat daar verskillende maniere van doop was. Maar o die teologie, die Romeine 6, die 1 Petrus 3, né? Nee, uh die Titus beelde van die doop. Uh dis tog wat ons moet baas raak. Die Kolossense 2 tekste dat die doop die simbool, die teken van die inlei in hierdie familie is waar almal welkom is, kinders en groot mense. Ek wil die Nuwe Testament uh het tog dit ernstig geneem dat ehm um, God se familie kinders ook insluit. In die Ou Testament het God al uh kinders by die Pasga laat sit en op 7 dae laat besny. Nou trek hy hulle nog 'n keer in sy familiefoto's in in die Nuwe Testament. Goed. En nou word hulle gedoop. Uh ongeveer 3000 Handelinge 2 vers 41. Nou kom ons kuier 'n bietjie by die Jerusalem gemeente vir die res van vandag se gesprek om te sien hoe lyk 'n geesvervulde gemeente. 'n Gemeente waar die Gees aangekom het en Christus sentraal is. Uh waar die fees van die Gees aan die gebeur is. Kom ons kyk bietjie wat het hulle gedoen. En nou wil ek gou vir jou 'n bietjie vertel hoe Lukas skryf. 'n Stylfiguur van Handelinge. Ons het in Handelinge 2 vers 42 tot 47 weer een keer in handelinge 4 vers 32 tot 37 en vir die derde keer in um, handelinge hoofdstuk 5 vers 12 tot 16 het ons wat ons noem opsommings, summaries. Nou Lucas doen twee dinge, hy vertel een narratief, een verhaal, historische verhaal, maar jy verstaan, een verhaal. Hy vertel die verhaal van die vroege kerk, van handelinge 1 tot 28. Maar nou in hierdie drie gedeeltes kan jy onthou Handelinge 2:42 tot 47, 4:32 tot 37, 5:11 tot 17 het hy opsommings. Dis nie narratiewe nie. Hy vertel die storie. Nee, verskillik het jy 'n opsomming. Dan jy weer 'n verhale van Sinomar, um, ehm, die verlamde man wat genees is, die vervolging van die apostels, dan jy weer 'n opsomming van hoe die Jerusalem gemeente lyk. En dan het jy weer 'n verhaal rondom Ananias en Safira ensovoorts ensovoorts, maar voor dit het jy hierdie opsomming. Dit is tydlose opsommings wat die verhaal se vloei deurbreek om vir jou te fokus op hoe lyk die karakter, die inhoud van die Jerusalem kerk. So verhale wat deur drie opsommings, drie summaries van die lewe, die karakter tydloos vertel word. So Wat sê dit vir ons? Jy moet na hierdie drie opsommings gaan kyk. Dit gee vir jou fotoflitsse. Breaking news, hoofnuus. Ehm um, stop en kyk so lyk like die eh, lees die verhale maar breek by hierdie opsomming. So Lukas wil doelbewus drie sulke opsommings van die lewe en die karakter van die Jerusalem gemeente met ons deel. En as Lukas sê gee aandag hieraan, kom ons doen dit. Handelinge 4 uh, eh, Handelinge 2 vers 42. Jerusalem gemeente het hulle eensgesind toegelê op die leer van die apostels. En ek het nou my eh, Griekse Nuwe Testament nou net daar laat lê. Ek nou vorentoe stap, gaan ek nou my eie gaan ek my kameraitjie vasloop. So ek gaan nou maar op die Afrikaans gaan. Maar dis 'n paar indrukwekkende Griekse <laughs> woorde wat Lukas hier gebruik. Hulle het eendragtig toegelê op die leer van die apostels onderlinge eensgesindheid, gemeenskaplike maaltyd en gebede. Die vier merktekens van die kerk wat herlewing het. Apostels het baie wonderwerke gedoen vers 43. Weer 'n keer hoor ek in vers 44 die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Dan word dit beskryf hoe hulle hul grond en besittings verkoop, geld uitgedeel volgens almal se behoeftes daagliks getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis 'n gemeenskaplike maaltyd gehad, kos met eenvoud geëet en God geprys. En die hele volk was hulle goedgesind en was daagliks by die gemeente bygevoeg. Handelinge 4 vers 32, ehm um, klink amper dieselfde. Kom ons lees. Handelinge 4:32. Die getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed vir homself gehou nie, met mekaar gedeel. Die apostels het kragtig getuig Jesus het uit die dood opgestaan. God se genade was groot oor hulle. Niemand het gebrek gely nie. Die wat grond en besittings gehad het, het dit verkoop en vir die apostels gegee. Dan word Judas Barnabas as 'n voorbeeld genoem vers 6:37. Nou hoor ons weer in Handelinge 5 eh, vers 12 tot 16 hoe die apostels wonderwerke doen, hoe baie mense vers 14 bygevoeg is uh, hoe Petrus hulle uh, se skade weer selfs genees en gebring het. Wat hoor ons hier? Ons kry geliefdes so 'n pragtige fotobeeld van die lewe binne in die gees. En ek dink nie altyd die kerk van ons dag wanneer die ouens die woorde gebruik soos herlewing of nuwe lewe hou genoegsaam rekening met die inhoud van Handelinge 2 en Handelinge 4 nie. Dis hoekom ons partykeer herlewing mis. Dis hoekom ons partykeer is God letterlik in ons teenwoordigheid aan die werk met nuwe dinge, maar die kerk sien dit nie. Ek het groot geword met 'n verstaan van herlewing. Eh, 'n sekere prentjie. En ek onthou as 'n jong ouetjie is daai prentjie nogal by sekere kampe en sekere as daar sekere predikers na ons gemeente toe gekom het sterk op ons ingedruk. En ek onthou een oom het altyd vir ons gesê ons moet net lank genoeg bid, herlewing is op pad. En dit was in my kinderjare en my studentejare. En toe nou so 'n paar jaar gelede moet ek weer by daai einste gemeente gaan preek. En daar is die oom baie jare later, laat seker nou al wat uh eh, 35 jaar verloop vandat ek hom amper laas gesien het. En toe ek die aand huis toe ry, pla iets my. En en ek het so onrustigheid hier binne myself. En ek wonder wat is dit? En ek het die aand gaan slaap en toe ek die volgende oggend wakker word, toe weet ek presies, toe tref dit my. Daai oom praat soos hy 35 jaar terug gepraat het. Ek onthou hy die aand vir my gesê, "Steef van ons, net lank genoeg bid dan kom haar herlewing." En ek dink gedoorie waar daai oom sit al by 'n rooi verkeerslig in die kerk vir 35 jaar die lig slap net nie groen nie. Hy sit net en druk die hoeter en bid en sê wanneer gaan die verkeerslig die Here se verkeerslig nog groen wees laat die herlewing kom en ek dink Stefan is dit wat herlewing is. Jy wag jou lewe om. So waiting for God. Ekskuus. Ek dink altyd aan so 'n um, ehm, sitkom wat jare terug op uh, die televisie was in my studente daar van 'n ouer huis met die titel Waiting for God. Jy sit nou maar net en wag. Soos baie mense sê die Here moet my pa maar kom haal en 'n klomp ander sê een van die dae het die pastoor het geprofeteer of die dominee het gesê of een of ander ou het gesê een van die dae kom dit. Die Nuwe Testament sê herlewing is sinoniem met die Gees se werk. Iemand sê nou dag vir my die Gees moet iets spesiaals doen. Ek sê hy het. Wil jy vir my sê die Gees kan iets meer doen, spesialer doen as wat hy in Pinkster in die Nuwe Testament gedoen het? Dan sê ek meneer, vat God se woord en gaan lees dit met respek want jy maak 'n bespotting daarvan dat God iets meer kan doen of gaan doen as wat hy reeds gedoen het. Al wat jy moet doen, broer en suster, is maak jou oë oop, stel jou hart oop in die herlewing sal dit laat gebeur. Ek het jare terug as 'n jong prof by Tikkie se boek geskryf, Herlewing begin by jou. Toe ek dit agtergekom het. Ek kan nie bekostig om my lewe nog eendag om te sit nie. Ek kan nie nog wag vir volgende jaar vir die volgende deurbraak nie. As ek die Nuwe Testament lees, is die herlewing agter my en ek word deel van daai golf. Ek val in. Ek raak gehoorsaam. En hoe doen ons dit? jy lê jou toe op die leer van die apostels. Hier begin dit. 'n Kerk van herlewing, die kerk van Jerusalem is 'n kerk wat leer. Wat leer die apostels? Is dit nie aangrypend nie? Is nie net wonderwerke en visioene en jy gaan na die ouens toe by die tente en daar reën dit eh, wonderwerke, miracles nie klim jou miracle nie. <laughs> Dis 'n verantwoordelike kerk wat sê die eerste die eerste ding wat gebeur toe die gees gekom het, Handelinge 2 vers 42, die kerk was leerbaar. Het met God se woord besig geraak. Dit het my hele lewe verander toe ek met God se woord besig geraak het. Toe ek opgehou het om krag te soek en tegnieke te soek en te dink ek gaan een of ander bo-natuurlike ding hê, die bo-natuurlike ding is wanneer jy met die woord besig raak. Dis die enigste boek waar die gees die skrywer die heeltyd aanwesig is. Wow. Nou hoe spesiaal kan dit wees? So jy leer en dan groei jy. Ek het onlangs by ons E Kerk en jy kan dit op E Kerk se webblad en uh, op ons YouTube kanaal en oral gaan kyk. 'n 6 weke Bybelreis saam met uh, gelowiges gedoen oor Spreuke. Oor en oor en oor sê Spreuke jy moet leer. As jy wil groei, moet jy leer. Insig kom deur fyn leer. Ja ja, deur die gees. Maar maar jy sit nie net eendag en kry jy skrif nie. Ek het al gesien hoe lyk Christene se lewens wat wat op thin slicing 'n paar Bybeltekste geskoei is. Wat um, op die woord staan maar van die woord niks weet nie. So mag ek vir jou sê, well done. Jy wat met God se woord besig is saam met my vandag. Dit is soos ons Here Jesus in Matteus 13 sê, dis wanneer 'n disipel 'n leerling geword het in die koninkryk van God, soos 'n huisheer wat ou en nuwe skatte gedurig uit die woord na vore kan bring dat jy lewe. O, wanneer jy die woord eet, lewe jy. Vra vir Charles Spurgeon. Hy het gesê sy geheim is om met die woord besig te wees. Vra vir Luther. Hy het gesê sy geheim is om die woord besig te wees. Vra vir al die eie tyd se dinamiese leiers. Ehm in Europa die supergroot teoloog, die mees behoudende en die ek dink die belangrikste stem van God tans in die wêreld, NT Wright. Nou die dag op hier van ons Ekerk plekke gepraat. Professor Wright is met die woord besig, deurdrenk met die woord. Goed. Hulle het heel hartig toegelê op die woord. So nou die dag toe 'n gemeente vir my vra, wat moet hulle doen om om om om in hierdie tyd vars en nie te wees toe sê ek vir hulle, toe vat ek my Nuwe Testament so en ek sê vir die dominee Neem, eet, lees, groei. Neem, eet, lees, groei. Vat wat jy leer, gee dit sondag vir jou kerk. Kerk sal verander. Die suiwer woord, die 1 Petrus 2 woord, soos pasgebore babietjie smag hierna, moet ons smag. Goed, daar's die eerste ding. Tweedens, hulle was eensgesind, onderlinge verbondenheid. Het jy gehoor dit vleg soos 'n draad? Deur eh, Handelinge 2 se opsomming na Handelinge 4 toe hulle onderlinge eenheid. Hoor net eh, vers 44 Handelinge 2, hulle was eensgesind. Ehm uh, hulle dit uitgedruk deur elke dag by die tempel en van huis tot huis by mekaar te kom. Handelinge 4 vers 32, hulle was een van sin en hart en siel. Ehm um, niemand het gebrek gelei nie. Wel. Wow. So wat het die Jerusalem gemeente gemaak? Eenheid. Eenheid eenheid, eenheid. En hoe lyk eenheid? Ons dink is daar by 'n sinode of by een of haar kerkvergadering en ons behoort aan dieselfde denominasie. Daar bestaan nie so iets nie. Ek sê altyd. Uh daar's nie iets in die Nuwe Testament soos NG Kerk, AGS nie. Dis ons byvoegings. Daar is net in die Nuwe Testament Ekklesia, Kerk van Christus. Maar ons het besluit my denominasie, wat dit ook al is. Dit is die kerk. En as ek nou hieruit weggaan, dan split ek nou weg. En ek hou ook nie van kerkskeuring nie, want die Nuwe Testament sê kerk is ten diepste rondom Christus. En die eenheid van gelowiges word nagejaag, een van sin. Stukkie agtergrond. Lukas gebruik hier Griekse terme. Ehm um, hy sê hulle het byvoorbeeld alles in gemeen gehad, die Griekse term apantakoina. Nou daai terme kom uit die Griekse filosowe uit. Hoe? Kan jy glo die Nuwe Testament ken ook die Griekse filosowe? Iemand sê nou die dag vir my, die Nuwe Testament sou nooit heidene aangehaal het nie. Ek sê maar hulle het. Geen help as jy dit nie weet nie, maar ek sê vir jou dit. Ek kan vir jou Plato gaan wys en digters gaan wys. Paulus het al haal 'n klomp digters, Aratus en wie aan ons sal nog sien as ons al van sy toesprake lees. Maar die Nuwe Testament sê, luister. <laughs> Christus het beliggaam. Plato het geglo in sy republiek het hy gepraat daar hoeveel 5de eeu voor Christus uh 500 400 voor Christus in daai tyd toe eers Sokrates en Plato en toe Aristoteles die wêreld se denke verander het die Griekse wêreld het Plato gedroom van 'n tyd wat sal aanbreek dat almal alles hapantakoina het in gewone Afrikaans alles in gemeen Lukas vat daai term en sê aha Julle droom drome, meneere en mevrouens, wanneer die Gees kom, is daar eenheid. Wanneer die Heilige Gees uitgestort word oor die kerk en die kerk gedoop word in die Gees, is die volheid van die Gees daar. Dan het almal alles gemeenskaplik. O, sou 'n Jood sê, maar mm, maar wat dan nou van die volk van God in die Ou Testament? En dan sal ehm dan sal uh, Lukas sê maar God se droom in Deuteronomium dat die verbondsvolk dat daar geen arme meer sal wees nie verbondsvolk nie ook die beste van die Ou Testament het waar geword Plato se droom van 'n goue era waar dis waar die gees is die Ou Testament se droom van 'n volk van God waar die hongeriges aangespreek word en die swakkes gehelp word kom na die Jerusalem gemeente toe dan sien julle dit gebeur waar gelowiges se eenheid maak dat hulle hande oopgaan dat hulle hulle besittings met mekaar deel, vers 45. Lukas beklemtoon dit 'n paar keer. Hulle het hulle besittings met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond verkoop. Dit lyk asof dit op dat dit verskillende fases gebeur het in die Jerusalem gemeente. Ek het eers so 'n akademiese artikel of 2 geskryf oor die fases van arm versorger in die vroeë kerk. Hier gebeur dit spontaan. Jy jy maak self jou hande en jou hart oop en jy verkoop jou grond en jy gaan deel dit uit volgens mense se behoeftes. Ek lees in Handelinge 4 vers 32 dat daar dat hulle dit later aan dat daar miskien 'n volgende fase is 4 vers 32. Hulle het nie een net gebrek gely nie want die wat grond en huise gehad het het dit verkoop en die geld aan die apostels se voete kom neersit. En dit het dan uitgedeel. En ek lees van Josef wat Barabbas genoem, Barnabas genoem is die latere leier in die kerk. Het die grond wat hy gehad het verkoop en dit vir die apostels gegee. So dit spontaan, later bietjie meer georganiseer, sit hier dit aan die apostels se voete neer. En in Handelinge 6 vers 1 tot 7 lees ek wanneer um, die kerk nou weer begin beklei, wanneer hulle weer uh, die ou ding doen van godsdienst om dik lip en lang gesig onder mekaar te wees en te skinder en te kla. Daai gemeentelede kry meer kos as ons. Handelinge 6 vers 1 tot 7. Lees ek dan nog 'n volgende fase dat ehm um, sewe helpers gekies is. Ons noem hulle diakens, maar Lukas noem hulle nie diakens nie. Dat die apostels die mense bymekaar geroep het en gesê het dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord verwaarloos om die versorging van armes te behartig nie soek dan sewe mans uit vol van die gees wat dit sal doen. So ons het so drie fases. Spontaan, dan 'n armversorger deur die apostels, 'n derde fase is spesiaal sewe mense met die gawes vir armversorging word dan gekies. Waar sou die Jode dit geleer het? Wel ons weet uit Joodse tekste hier van die 3de eeu na Christus dat daar twee soorte armversorging onder die Jode altyd was. 'n tamgoei en 'n kopa in Hebreëus. Uh mense wat nie kos vir een dag gehad het nie, kon by 'n sekere plek in Jerusalem kon hulle kos kry. Mense wat nie vir 2 weke gehad het nie. En nou hier is die skokker. Armversorging kom net onder Jode en Christene voor. Uh formeel en amptelik. Ek moes onlangs weer een of ander akademiese artikel skryf en ek het dit klompe jare gelede het ek so was dit 'n deel van my navorsing om 'n bietjie te kyk. En dit het my net verstom dat daar geen amptelike armversorging onder Grieks-Romeinse mense was nie. Ja, hulle het so 'n bietjie. Maar die punt is die hele antieke wêreld, die hele mediterrane stelsel het gehardloop op wederkerigheid, reciprocity. Jy gee net vir iemand wat iets vir jou kan teruggee. So jy gee nie vir arme nie, want hulle kan vir jou niks teruggee nie. Die keiser het 'n uh um het koring uitgedeel daar in Rome. Ek dink vir 150 000 mense op 'n keer. Maar dit jy moes 'n vriend van die keiser gewees het. Jy moes 'n amicus, 'n uh, Latyn die amicus term beteken 'n vriend. Jy moes van die amici van die uh, keiser gewees het, van sy vriende. En as jy nie 'n amicus is nie, dan kry jy nie kos nie. Klink soos um korrupsie. Maar dit is hoe dit gewerk het. Jy gee vir wie jy iets kan teruggee. Jy is vriendelik teenoor ons wat vriendelik terug is. Jy versorg mense en in in Rome het hulle 'n patronage stelsel gehad. Nou daai ons kan jou niks teruggee nie, maar elke oggend letterlik in Rome en in die Romeinse ryk het jou slaaf gegaan en dan staan al hierdie hulle het hulle genoem kliëntes voor jou deur en dan deel die slaaf aan hulle uit 'n kind 3 'n kwart se sterse, ek het nou vergeet hoeveel wat net genoeg was vir 'n paar vir 'n brood en 'n bietjie kos. Naams nou kan jou niks teruggee nie, maar hulle gee weer vir jou ander eer. As jy as die weldoener, die patron erns optree, dan moet almal daar gaan staan en vir hom hande klap. As hy erns in die publiek is, dan moet hulle agter hom aanloop en sê: "Jee, jee, jee." Die patron se eh, onderlinge gesprek is wie die meeste ouens wat kliënte is van hulle. So hulle eer is dat daar se klomp mense wat my nou weer aanhaal maar die Nuwe Testament kerk is so anderster. En waar het hulle hierdie idee gekry? Wel by die Ou Testament. God het al lank al gesê in stryd met hoe die hele antieke wêreld gehardloop het waar binne die Ou en die Nuwe Testament ontstaan het. Het God gesê jy moet 'n hart hê vir arme mense. En hoe dit gebeur? Ek onthou dit Spreuke 19 vers 17. Ek hoop ek onthou dit reg. Het die Here gesê, "Joe, dis 'n mooi teks." Om 'n arme te help is om 'n lening aan die Here te maak. Hy sal jou vergeld. Onthou, die antieke wêreld werk op wederkerigheid. Hulle het niks om vir jou terug te gee nie. Om 'n arme te help is om 'n lening aan die Here te maak. Hy sal jou vergeld. Ons Here Jesus het dit pad langs geleer. Jy's in die Lukas Evangelie, Lukas 14. Daar waar hy by daai ete is en almal vir die beste sitplekke hardloop. Dan sê Jesus vir sy gasheer: As jy weer 'n ete hou, moenie hierdie mense nooi nie. Hulle gaan jou maar net vergeld. Ete vir 'n ete. Maaltyd vir 'n maaltyd. Dan noem Jesus hierdie vier groepe. Daar's letterlik vier groepe. Ah, dis bietjie tegnies, maar dis soos jou um, direkte familie, jou direkte vriende, die clan en die groter gemeenskap. Hierdie vier groepe werk op wederkerigheid. Jesus sê maar as jy weer 'n ete hou, nooi vier ander groepe om te koop ek onthou die armes, die blindes, die lammes en die krepeles. Dan sê Jesus hulle kan jou nie vergeld nie. So Jesus gaan lynreg teen die reciprocity, die wederkerigheid waarop die totale wêreld hardloop. Niemand help armes nie. So wat sê Jesus dan? Hy sê, weet julle wat? God sal onthou. Hy sal jou op die laaste dag vergeld. God sien dat jy armes gehelp het. Is dit nie mooi nie? Dis wanneer herlewing kom, wanneer die kerk een is, wanneer die kerk leer, wanneer die kerk hulle toelê op versorging van armes, wanneer hulle vrygewig is, wanneer jy die hart van God het, God sien raak. Ek sê altyd, ek het groot geword met daai preke. Die Here sien jou. O, jylle, wat as ek allemaal nie moeilikheid gewees. As oudoom dit op ons losgelaat het, dan weet ek, hier kom ses van die geestelike bestes. Want as die Heere sien, dan kyk die Heere ons uit, en hy kyk ons op en af, en hy kyk ons stikkend, en hy kyk vir ons klaar. En ek was so bang vir die oog van die Heere, want as hy vir jou kyk, is jy gekyk. En toe ontdek ek die evangelies, die goeie nies. God sê, hy sê, weet jy wat, weet jy hoe kyk God? Hy kyk of jy vir die armes omgee. Dit is herlewing. Ek het mos nou nou gesê die kerk het bietjie herlewing verkeerd verstaan. God sê, God sê jy jy's met herlewing besig wanneer jy vrygewig geword het. Wanneer jy die hart van God het. Paulus het 'n hele kollekte wat hy inhou insamel. Ons gaan later dalk as ons waar Handelinge 24 daarmee kruis. Ehm uh, vertel Paulus dat uh, jy moet by Christus leer as hy vir die Korinteërs skryf oor sy geldinsameling vir Jerusalem. Maar vertel hy vir die Christene daarin uh eh, in sy in in Korinte, hy sê Christus was ryk en hy het arm geword om julle onthaalde. Wat sê 2 Korinteërs 8 vers 9? Hy sê daai gesindheid moet in julle wees. Hy vertel vir die gemeente in Korinte van die Macedoniërs wat self brandarm was, 2 Korinte 8 vers 1 tot 5 maar hulle self aan die Here gegee het en toe aan Paulus en toe het hulle hulle geld gegee. Vrygewigheid gaan nie oor jou maandelikse bydrae nie. Dit gaan oor die hart van Christus. Die Nuwe Testament het nie meer hierdie gesprek oor die tiendes nie. Ek wonder hoe mos die kerk dit. Daar's net, het jy al ooit gaan kyk hoeveel verwysings is daar na tiendes in die Nuwe Testament? Mos 'n hele klomp. Nee, nee, nee, nee. Min. Onthou jy? En onthou jy hoeveel keer is meeste uitsprake oor tiendes is nou weer in die Nuwe Testament? Negatief. Nee, ek nie, Jesus sê dit. Hy sê daar in Matteus 23 vir die Fariseërs, julle gee tiendes van kruistement en koljander, maar julle laat die wet na. Hy sê in Lukas 18 vers 9 tot 14 vir daai Fariseër wat uh wat twee tiendes amper gee, 'n tiende van die detail gee. Jou saak met God is nie reg nie. Die Nieuwe Testament werk anders. Die Nieuwe Testament sê, jy is die tiende. Geen wonder nie, wanneer haar leven die huis van Sageus tref, gee hy nou weer hoeveel weg? Onthou jy, Lukas 19, sê hy hake plak, sê die boom uitval tot in die Heere's arms, hoeveel gee hy weg? 50%, onthou jy. Van nou af Heere gee ek 50% voor en toe, en wat ons ingedoen het, viervoudig maak ek recht. Dis herleving. Wanneer jou beersie herleef jou hart herleef. En, en, en, en nou sê jy, ja maar ek is te arm. Hm, wat sê Johannes die doper? In Lukas 3 is hy begin preek vir die armstes. Wat vrou, hoe gaan ons deel wees van die herlewing? Wat moet ons doen? Eerste ding wat hy sê, die twee stelle hemde, gee een weg. 50%, so of jy brandarm is, of jy miljonair is, soos Sageus. Generosity. Handelinge 20 vers 35, die man van herlewing, Paulus. Paulus staan by die ouderlinge van Efese en hy sê ah, ek het hard gewerk met my eie hande sodat die swakkes kan eet. Die Here Jesus het gesê dis beter om te gee as om te ontvang. O daarom gee die Jerusalem gemeente. O daarom gee Barnabas. O daarom lees ek in Lukas 21 van die weduwee wat haar laaste muntstuk ingooi en die Here Jesus se aandag trek. Dis herlewing Of in die Markus weergawe, die vrou van Markus 14 wat haar reukolie van 'n jaar en 'n half op se waarde op Jesus se kop uitgooi. Die weduwee gooi sente in, die weduwee, ag die ander vrou gooi honderde duisende rande in. Maak nie saak nie. Generosity, vrygewigheid is haar lewing. Wat het ons vandag vir mekaar geleer in ons handelinge reis? As die Gees kom, kom hy vat hy die kerk. Die feesdae het verander. Paasfees is die Jesusfees, Pinkster is die Geesfees. Die eerste vrugte is uitgedeel. Almal het die Gees. Ons is deurdrenk met die Gees. Die Gees het getrek vanaf 'n tuin na 'n tent, na 'n tempel, na Jesus, na ons. Hier is die tempel, daar is die tempel. God bly in mense. Binne hy's versierder, maak my lewe mooi. Ek laat my vervul ek gee die aroma van Christus af. Pinksterdag het aangebreek. Die Gees is uitgegiet. Ons is gedoop in die Gees. Hoe lyk herlewing? Hoe lyk 'n geesvervulde kerk? Uh, en ons sal volgende keer nog verder reis daarmee, maar heel eerste mense wat onderrig word, mense wat leer uit die woord van die Here, die apostoliese suiwer leeringe van die woord het. Dit is mense wat um, wat uh, eensgesind is, wat alles doen om met medegelowiges oor die weg te kom. Wat uh deursigtig koinonia met mekaar het, liefde het. En dis mense wat vrygewig is. Wiese harte smelt. Dis die refrein van die herlewingsgemeente wat ek net nooit in herlewingsgesprekke hoor nie, hierdie vrygewige eensgesinde kerk. Uh die kerk wat magneties mooi is wat die wêreld nader trek. Hoe magneties is die kerk van ons dag? Hoe magneties is jou lewe? Wanneer laas het iemand met jou gepraat gesê het kom ons praat bietjie oor geloof. Ek kyk op na jou. Ek sien iets in jou lewe. Wanneer die Gees kom is die fees aan die gebeur, die fees wat Jesus magneties maak. Die kerk wat deur hulle innerlike eensgesindheid en vrede magneties mooi is mag die Here gee dat dit met ons elkeen gebeur in ons reis uit Handelinge. Dit was wonderlik om saam te reis. Ek hoop daar het 'n paar nuwe dinge oopgegaan. Ek hoop 'n paar nuwe dinge het bietjie gekrap in jou hart. Want as die Here se woord deur sy gees op nie ons krap nie, dat ons net inligting in en uit gekry, inligting in en uit. Maar die woord is besig om ons te verander soos wat ons ons daarop toelê. Kom ek bid vir ons. Here baie dankie dat ons vandag saam met Lukas in Handelinge kan reis. Dankie dat U gekom het, o Heilige Gees. Vervul ons, maak ons lewens vol, maak ons lewens ruim sodat ons kan uitdeel en vrygewig kan lewe. Maak U kerk een in geloof, een in lewe, een in wandel. Laat U naam verheerlik word, Heilige Jesus. Uh, dankie dat ons deur U en die Gees tot die Vader kan nader. Bly by ons in hierdie dag in Jesus se naam. Amen. Thank you.